بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مرحبا بكم أعزائي المستمعين نتكلم اليوم عن السودان وما يحدث في السودان الآن وما هي دعمنا لهذه القضية السودانية التي حدثت بطريقة مفاجئة لنا جميعا اننا لم نكن متابعين اخبار السودان ومنعزلين عن اخبارها ربما لانشغالنا الدائم المهم آه، ما حدث في السودان الان هو افضل الحلول لهذا آه، الوضع الان في السودان سيطرة الجيش على الحكم مرة اخرى هي إعادة ترتيب الأوراق وترتيب السودان داخليا لأن هناك كثير من النزاعات الداخلية والقبائلية التي تمر بها البلاد الآن بالإضافة إلى الأحزاب السياسية مما جعلت الفوضى في البلاد وهذا هو الذي أدى بنا إلى هذا الحل هو أن يستمر الجيش في قيادة البلاد حتى عودة المهدي المنتظر إن شاء الله لأن الوضع الآن أصبح خطير جدا على الأمن القومي السوداني وربما تحدث حروب أهلية ما لم يكن يسيطر الجيش على البلاد ونرجو من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يدعم الجيش السوداني بكل قوة حتى يكون له السلطة في البلاد وإرسال المساعدات لأشقائنا في السودان لأن أمن واستقرار السودان من أهميته لمصر كمان بأن تكون السودان مستقرة فهذا يعكس الاستقرار في مصر أيضا لأن في حال وجود اضطرابات وانشغال الجيش بهذه الاضطرابات ربما يحدث تمرير لبعض بعض الأشياء التي تضر مصر وأمنها القومي عبر حدود الليبية السودانية وتتجه بعد ذلك من السودان إلى مصر فهذا ما نخشاه في حالة آه، وجود اضطرابات في السودان على هذا النحو وسرعة احتواء الموقف يجب أن يتم ومبادرات مصرية أول حاجة وتروح للجيش السوداني وتلتقي بيه ده من أهم الأمور آه، في الوقت ده يعني الإسراع بوجود حل وإرسال مبعوثين مصريين ودبلوماسيين مصريين عشان يحلوا الموضوع ده بأسرع وقت ممكن وطمأنة الشعب السوداني كمان إن مصر واقفة بجوارهم و... ومن هذا القبيل يعني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته